faz que eu quero, ok? Deixa pele pra caralho, quero que vai se fuder Se mexer com a minha gangue, ah, não vai te bater Vamos te espancar até você morrer Então é melhor você nem mexer Pode correr, pode correr ah, Pode correr, pode correr safada chupando o meu pau Tá muito bom, para não que tá legal E mando em cima do instrumental Você é um fudido, por isso tu fala mal Presta atenção